Все, принимайте мотивированное решение. Наблюдатель удаляется из помещения. А член комиссии с правом совещательного голоса отстраняется. Все. Принимайте решение, предъявляйте его